Привет, жители тундры! И сегодня у нас в гостях Ил-28, и, знаете, неспроста я решил уделить ему внимание. Во-первых, он уже, наверное, стал легендой в совместных боях нашей игры. Во-вторых, он очень много летал над моим городом, так как здесь располагалось летное училище. И в-третьих, <laughs> летал очень часто как почтовый уже самолет в соседний с моим городом Новосибирск. Но ну, а теперь давайте разберемся, что он из себя представляет в нашей игре. Во-первых, располагается на боевом рейтинге 8.0 и занимает пятый ранг. Во-вторых, является реактивным бомбардировщиком. И в-третьих, до П-8, насколько я помню, у него была самая большая бомба в игре, 3 тонны. Ну, тут я, кстати, могу ошибаться, поправьте, если я был не прав в комментариях. Но а начнем по традиции со скорости. У Зимни мы развиваем максималку 850 км в час и на высоте 5903 км в час. Еще, знаете, сразу вытекает проблема, что наш флаттер 850. Если у Земли развили 850, то лететь нужно крайне осторожно, не дергая резко ручки ни в какую сторону, потому что может просто отстегнуть крылья. И это правда, такое случается, правда, не часто. Что касается климба, то здесь он очень и очень медленный. Забираемся на высоту очень неохотно и, знаете, показатель в два раза ниже, чем у наших конкурентов за Великобританию и США. Ну да ладно, давайте теперь перейдем к управляемости и живучести этого самолета. Управляемость, я бы сказал, очень хорошая. Самолет летит стабильно. Каких-то сваливаний и прочего на нем нет. И вот правда, это был мой первый реактив. И даже когда я вылетал в СБ на нем еще давно, никаких особенно проблем мне не составляло им управлять. Очень легко это получалось делать, как <laughs> получается до сих пор. Единственное, остерегайтесь очень высоких скоростей и резких маневров на таких скоростях, чтобы не отстегнуло крылья, как я уже говорил. Но есть небольшой недостаток, у нас нет воздушного тормоза. И если, например, на поршневых самолетах это еще не так критично, то на реактивном бомбардировщике, который еще может быть штурмовиком где-то в совместных, как бы это очень даже мешает играть. Конечно, вы к этому привыкнете, но легче от этого не становится. Что касается живучести, самолет реально живуч, без преувеличений. Конечно, крылья ватные, их порой нам быстрее всего отстегивают, но вот корпус держит очень хорошо удар. И если нас повредили, мы не становимся неуправляемым бревном, а можем спокойно посадить самолет. Хорошо, теперь немного про вооружение. Курсовой представлено двумя 23 миллиметровыми пушками, по 100 снарядов на ствол. Также у нас есть спарк от тех же 23 миллиметровых пушек в хвостовой части самолета, чтобы защищать наша А6. Другой вопрос это урон от этих пушек. Вы сами знаете, насколько они любят искры. Про это можешь запустить половину боекомплекта, и из них треть заискрится, треть повредит стойку шасси, а другая треть уже более-менее как-то кританет самолет. Ну, в общем, все это знаете, все это слышали. Случается, правда, это не очень как бы часто, порой ты все-таки ваншотишь противника одной очередью, ну, что бывает, то бывает. Сами это знаете. С этим можно мириться и как бы не, не так уж это и критично. Тем более мы бобер. Какая нам разница? Коль заговорил про бобра, то давайте разберем тактику игры на самолете. Здесь она простая. Ну, вы бобер, да. Если в реалистичные бои вылезли, отбомбили базу, полетели крабить самолеты. Или полетели на перезарядку, что в принципе чаще всего я и делаю. Вообще какого-то экшена на этом самолете ждать не стоит, только если вы сами себе его не устроите. Отстреливаетесь с курсовым, отстреливаетесь с Петровичем, сбиваете, пробуете самолеты любого просто ранга, и как бы, да, в принципе весело, в принципе интересно. Что касается нашей роли как бобра, то мы не такой эффективный, как наши конкуренты, например, о которой я уже говорил. Забрать мы можем максимум одну базу, это минус, когда конвейера, например, B57B может забрать две базы и при этом не почесаться, дальше полететь и грабить уже все остальное. Да, тут мы несколько проигрываем. Что касается совместных боев, самолет там хорош. Правда, у меня лапки и кидать бомбы нормально я не умею, так что я из тех игроков, которые могут промазать даже трехтонкой. Ну и, к слову, трехтонка как-то стала хуже то ли дамажить. Просто посмотрите сейчас на экран. Мне кажется, она все-таки должна была забрать эту КПЗшку. Ну да ладно, если я ошибаюсь, можете написать мне в комментариях. У меня с глазами мира мне очень хорошо. Что касается этого самолета в симуляторных боях, то, на мой взгляд, ведет он на себя гораздо приятнее. Мне, по крайней мере, понравилось больше, что совместно играть симуляторным, что играть просто в симуляторные воздушные бои. Отчасти потому, что здесь вы можете гораздо дольше жить. Ну, нет никаких маркеров, поэтому враг с вами Гоу несется первым срезать вас. Это нам дает огромные возможности. Вы отбомбились и реально можете погонять какие-нибудь истребители или других бобров, что чаще всего у меня и случалось. Ну а в симуляторных совместных все, в принципе, то же самое, что в реалистичных. Ничего другого здесь абсолютно не будет. Ладно, давайте будем подытоживать. Самолет подойдет не для каждого, вот правда. Для тех, кто любит экшен какой-то очень быстрый геймплей, он будет немного скучен. А для любителей бобров реактивных принципе, зайдет даже очень на ура. И для любителей хороших самолетов, для совместных боев тем более. Ну что, спасибо за просмотр. Подписывайся на Гаджента. И подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. А также на отличный паблик по тундре War Thunderbox, ссылка на который находится там же. If I give it to you